Feliz estoy de ser cochala, orgulloso de nacer en mi tierra amada. Feliz estoy de ser cochala, con gustito he de comer toda la semana. Lunes agua así te da la gana, con agua y quirquiña como buen chalas, cabeche y enrollado, o pecho de habas y en las islas tranja pecho de la tía Ana. Martes si te antojas, changa de pollito, o pin con soltero, papa white y Miércoles riñón, si pancho puchero, si te sirves en mi puesto te doy pa' casero.